Siemanko Elo, cześć! No i oczywiście dzisiaj wchodzimy z kolejnym odcinkiem z serii trenerzy vs piłkarze. A w tym odcinku Wam opowiem o Didier Deschampie, obecnym, o obecnym selekcjonerze reprezentacji Francji, no i o jego przebiegu gry piłkarskiej i trenerskiej, o sukcesach i wielu, wielu innych rzeczach. No i zaczynamy. Oczywiście zaczynamy od, od tego, jak zaczęła się jego gorąca kariera piłkarska. Oczywiście w latach 1985-89 zagrał w FC Nance i tam zaliczył a 111 występów, zdobywając tylko 4 bramki, ale na typowego defensywnego pomocnika to nie jest, nie jest taki najgorszy wynik. Oczywiście w tych czasach więcej defensorzy strzelają bramek, ale przechodzimy do kolejnego klubu od 1989 do 1994 zagrał grał właśnie w Olympique Marsylia 123 występy i 6 bramek. Oczywiście wypożyczony był w sezonie 90-91 do Giro di Bordeaux i tam zaliczył 29 występów, występy i oczywiście strzelił tylko 3 bramki. Ale to było wypożyczenie. No i oczywiście od 1994 do 1999 roku rozegrał w Juventusie Turyn. I oczywiście tam zaliczył 124 występy, 4 bramki. A, jeszcze dla ciekawości, w Juventusie grał z, nasz, z selekcjonerem reprezentacji Polski, czyli z Paulo Souzą. To powinniście wiedzieć, razem nawet grali na środku pomocy. No i oczywiście sezon 90 2000 gra, rozegrał me, grał w, w Chelsea Londyn, czyli w angielskiej Premier League i tam zagrał tylko 27 razy bez zdobyczy bramkowej. Oczywiście też zagrał w Premiera Division w sezonie 2000-2001, czyli w Walencji rozegry, rozgrywając tam aż 13 meczy. Tylko 13 meczy, ale oczywiście bez bramek. W reprezentacji oczywiście grał od 1989 do roku 2000. Rozegrał tam 103 mecze, strzelając tylko skromne 4 bramki. No i oczywiście jesteśmy już w przebiegu jego kariery trenerskiej. Oczywiście karierę trenerską zaczynał w AS Monaco. No i oczywiście w latach 2001-2005 właśnie trenował tą drużynę, czyli AS Monaco. W sezonie 2006-2007 był trenerem Juventusu Turyn. I to w tym sezonie, gdzie Juventus za aferę korupcyjną spadło do Serie B i w Serie B ich właśnie wyciągnął ten trener Didier Deschamps. No i był zawodnikiem też tego klubu. Tak wspominałem. Oczywiście w latach 2009-2012 trenował Olympique Marsylia, właśnie ten klub, gdzie Obecnie gra Arkadiusz Milik. O sukcesach w tych klubach dowiecie się później. Nie, w dalszej części tego materiału. No i, w i od 2012 do chwili obecnej trenuje reprezentację Francji. No i jesteśmy już, przechodzimy do jego sukcesów. Jako piłkarz z nas nic nie zdobył, pech. Oczywiście z Olympic Marsylia zdobył dwukrotnie mistrzostwo w 1990 i w 1992 roku. Oczywiście też sięgnął po Ligę Mistrzów w 1993 roku, wygrywając w finale z tego co kojarzę z AC Milanem. Z Juventusem jako piłka zdobył Mistrzostwo Włoch trzykrotnie w 95, 97, 98. Jeden Puchar Włoch w 1995, Super Puchar Włoch w 1995, w 1997, jedną Ligę Mistrzów w 1996, Super Puchar Europy w 1996, Puchar Interkontynentalny Również w 1996, czyli obecne Mistrzostwa Świata Klubowe. No i Puchar inter Toto UEFA w 99. W Chelsea skromnie, bo to tylko Puchar Anglii w 2000 roku. Z Walencją był w finale Mistrz, Ligi Mistrzów w 2001 finale właśnie rozegranym z Bayernem Monachium. Oczywiście jako reprezentant Francji był mistrzem świata w 1998 roku w słynnym finale z Brazylią, gdzie Zizou strzelił dwie bramki, o którym na pewno kiedyś opowiem jako trenerze i piłkarzu. I oczywiście Mistrzostwa Europy, gdzie złoty gol zadecydował z, w finale z Włochami, czyli, we, czyli rok 2000. No i przechodzimy szybko do jego trenerów, jego sukcesów trenerskich. W Monako zdobył Puchar Ligi Francuskiej w 2003. Był finalistą Ligi Mistrzów w 2004. Tam przegrali z FC Porto. No i oczywiście z Juventusem, tak jak wspominałem, mistrzostwo Serie B. Po tej słynnej aferze we Włoszech w 2007 z Olimpik Marsylia oczywiście zdobył Mistrzostwo Francji w 2010, Puchar Ligi Francuskiej trzykrotnie w 2010, 2011, 2012, czyli trzy razy z rzędu, Super Puchar Francji dwa razy z rzędu, 2010, 2011. Z reprezentacją Francji zdobył Mistrzostwo Świata w 2018, Wicemistrzostwo w 2016, no i obecnie wygrał w w 2021 roku Ligę Narodów. No i oczywiście odznaczenia dostał oficera Legii Honorowej. W 2018 było mu nadanie, ale dopiero dostał rok później, w 2019. No i He Calvier Legii Honorowej w 1998 i to są jego oznaczenia. A jeśli Wam się podoba odcinek po dłuższym czasie, to nie krępujcie się, klikajcie dzwoneczek, zostawiajcie subskrypcję, no i łapka w górę. Elo, pozdro i czekajcie na kolejny odcinek, bo nie wiadomo jaka seria wejdzie. Piona.